ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾದೆಯಂತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಭೆ ನಡೀಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕಾದ ಮುನ್ಸಾಮಿ ಸಂಸದರ ಮುನ್ಸಾಮಿ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ನಗರಸಭೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಾಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದರೂ ಇವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಬೋದು ಬಡವರ ಮಾಂಗಲ್ಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಸತ್ತುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸತ್ತುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮೂರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾಸ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬ ತುಳುಕೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಜಿ ಎ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಬಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಹಿಟ್ಲರ್ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ಅವರನ್ನು ಸಭೆ ಕರೆದು ಏಕರೂಪದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಲಾರದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೈತರ ದಲಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಏಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲ ಅವರು ಹುಚ್ಚುವಾರು ಸಚಿವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಯಂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಉಚ್ಚುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಲಿತರ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಲಂಚವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮತ್ತಿಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಿಕಟ್ಟಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಬೋಧ ಪುಟ್ಟ ಬಂದಾ ಪುಟ್ಟ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಚ್ಚುವಾರು ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮಸಿ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಯಾರನ್ನ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಆಯಿತು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಗರಣವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕೂಪವಾಗಿದೆ ಲಂಚವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವಂಥರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರವಾಗಿ ಅದು ಕಾಯಮಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಹೂಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಜನ ಜನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ